Je suis au sommet de la plus grande cheminée. Elle doit faire 100 euh, mètres, 150. C'est dur. Je suis pas essoufflé. Les autres sont là-bas en bas. Tout en bas. voit l'horizon dans tous les sens. Je vais prendre euh, deux minutes de repos et euh, je redescends.